Sejak bertemu, ku tahu kau telah berdua. Takkan mungkin ada rasa entah mengapa saat ku telah berdua Kau nyatakan suka kepadaku tak lagi berpihak padamu, Dan entah mengapa saat ku berdua, telah berdua. Kau nyatakan suka kepadaku Karena ku tak bisa